Thank you. وعندك التليفون ها لا عندك داك الحجر راه ما راسيش دريس ما راسيش داك الحجر التليفون قبطو بيدك

السعادة بزوي الساعة تشير إلى السابعة مساء حسب توقيت المغرب كما تشاهدون إخواني أخواتي من منطقة مولاي إدريس زرهم التابعة إلى مدينة مكناس هذا المنظر الرائع المنظر الخلاب درجة الحرارة في هذا الوقت تتراوح ما بين 5 درجات و 12 درجة لا يستحم هنا في هذا الوقت هذا المكان إلا إنسان مجنون إنه شهر واحد ثلاثون من شهر واحد مع هذه المناظر الخلابة وغروب الشمس الرائعة أستودعكم الله وإلى اللقاء تشاو